ハイパー無敵ガッチャレベルアップ天使さ王の力ハイパー未来のゲーマー シンシハイバーマイティス進撃の一発ガシャコンブレイカーガッチュシャト技ハイバーマイティトリガーフィニッシュ進撃の一発 ハイパー無敵ハイパーシャコンソード 決めハイパーたどる会心の一発ドレミファハイパー無敵